umthembu umaqatha yalukhumza unongazi ke lutshoyo ubonga amakwayo aphinde unkohla azalwe yena ngumamkwayo ungconde utshiwo ukhawuta uthiwo gulawo Man, everybody talking, we need listeners. And every time we sleep, we lose the gardeners.